Let's go, baby. Woo. Oh, yeah. Go. Let's go. Bonjour à tous, bienvenue dans le quatrième épisode du Wheezy Tour 2. Là il fait super froid, on vient d'escalader une forteresse tous ensemble et euh, cette forteresse elle donne vue sur euh, le pont sur lequel on va cliffer euh, demain matin. On vient de finir l'explo et là on va aller se préparer à manger dans le van Ce qui fait hyper froid, on va essayer de se réchauffer comme on peut. On va revenir dans la forteresse derrière nous vers 2-3 heures pour faire des photos de nuit avec les étoiles. Je pense que ça va être bien stylé. Bon là on a fini l'explo, on a grave faim, du coup bah, je vais préparer un petit repas. Let's go là Là on a bien mangé, on s'est bien réchauffé au coin du feu et avec Flo on va aller se faire la petite explo de la forteresse mais de nuit et on va essayer de faire une photo avec les étoiles. Bon là il est en train de se préparer pour faire une petite photo et moi je monte euh, la petite tourelle qu'on a déjà montée au coucher du soleil. C'est un peu galère de nuit parce qu'il euh, manque plein de bois à l'escalier, du coup faut pas se louper. Ce genre d'escalier, il y a des trous dedans des fois. Heureusement que je l'ai fait deux jours parce que sinon ça allait être chaud. De là à là il n'y a plus d'escalier. Là on vient de finir l'explo, on a fait une bonne petite photo et on a eu grave froid, du coup on va se réchauffer dans le duvet. Allez, à demain Bon là on vient de se réveiller, c'est une nouvelle journée et euh, on s'est réveillé sur un petit spot sympa, c'est un pont qu'on avait repéré sur Google Maps. On sait pas encore combien il y a de mètres mais je pense qu'il devrait y avoir entre 10 et 15 mètres donc euh, ça va être pas mal, on va aller vérifier le fond pour euh, pouvoir sauter. Par contre il y a... c'est plus vert en Bon, les La prochaine fois, je vais peut-être dormir avec ma combi parce que là, ça caille fort et la combi, ça tient bien chaud. Bon, Léo est allé faire la coulée, apparemment c'est bon, du coup ça va partir. va oh il a dit que quand l'eau est froide, bon, on sent pas les plats. Je sais pas, il sort ça tout. bon, on a mesuré, il y a un petit 14 mètres, donc euh, ça devrait le faire. Ça va partir en petit barani. Let's go. Bon le saut est cool mais euh, le départ il est horrible genre vraiment t'es comme ça, t'es en équilibre et tout. Du coup euh, on va ramener le van, on va le foutre ici on va partir du tour. Stop euh, En vrai ça fait peur de ouf. Il euh, y a un mini gap quand même avec le van. En vrai il euh, n'y a pas de raison qu'on se le prenne mais ça reste dans la tête. Mais en vrai ça devrait le faire. On va temporiser un peu, bien, bien se chauffer et puis ça va partir. du van Qu'est-ce qui Bon là j'ai un peu la pression, je vais lancer beginner. j'ai jamais fait haut. Normalement j'ai les repères, ça va bien se passer mais j'avoue que ça fait quelque chose quand même. Mais bon, faut juste kiffer et ça va le faire. Yes Je savais que ça allait bien se passer. Fallait juste bien se chauffer. Yes ah Parfait, il n'y a pas eu un quick, c'était nickel. Il atterrit parfaitement dans l'eau. Bah moi je oh, dis respect, trop respect. oh, je suis tellement heureux là. Ça y est, c'est fait. <laughs> Yes. tellement géré. Oh, t'es chaud, bien je Yes, yes, Louis, il est trop chaud, putain. Mon pote Louis, c'est un malade. Double gainer de 14 mètres, enfin non, 16 mètres. Au début, je voulais pas le lancer, j'étais plus du tout dans la vibe je sais pas, on s'est réchauffé, j'ai fait un gainer, ça m'a mis bien. Puis c'est parti quoi Trop content Bon bah voilà, la session cliff est terminée. Moi je suis trop content, j'ai enfin fait mon double gainer, ça faisait longtemps que je voulais le faire de cette hauteur là. Ça m'a fait bien peur mais, ça l'a fait. Ce qui est cool c'est que le spot était vraiment pas ouf et au final on a réussi à faire un truc cool avec. On a, on a cliff du van aussi, ça c'était un truc qu'on voulait faire depuis longtemps. Là je pense qu'on est tous bien contents de la session et bah là on va reprendre la route et on va enchaîner. C'est parti On était sur la route et on a repéré un énorme urbex. On a décidé d'aller hein, y jeter un oeil et euh, on a repéré un gros roof gap. Et le drop est assez gros quand même. Du coup, pour limiter la casse, on a trouvé des matelas et on va les mettre euh, en dessous du gap. Bah là, pour faire le zoo, il faut des, il faut des matelas. Du coup, bah, on regarde un peu euh, dans toutes les pièces là, genre s'il y a des matelas. Des fois, il y en a, des fois, il y en a pas. Il y en a un là Wouah ils sont grave dégueux. Ils sont grave dégueux. il commence à y avoir une petite quantité, hein. Bon bah là on a récupéré euh, tous les matelas, on a fait quelques tests, ça devrait le faire. Du coup euh, on va monter et puis ça va partir. Vous êtes prêts Ouais. ouais. 3, 2, 1. lourd Yes Yes j'ai senti quand même, tu sens le sol vénère quand même. Ouais, tu sens. putain il m'a fait de l'adrénaline de ouf. Mec, il était. Ouais, il a, il a bien poussé. Hein. Bon, et eh bah ben, ça part sur une fin de session. Franchement, le, spot il était grave cool. Les, les, urbex en Espagne, là, ça régale. Et là, on va se remettre en route et chercher d'autres spots. Premier jour à Madrid, on vient d'arriver. Il est 10h. Waouh, il fait froid. J'ai mal dormi. ça va le faire. On prend un petit café avant le training, ça fait plaisir. Ça rigole Non mais il fait trop froid, faut se réchauffer. Bah bon là on vient de se réveiller tranquillement, on a pris la route vers Madrid, là on arrive au spot et je crois qu'ils ont oublié de mettre le chauffage, il fait 9 degrés. Ah ouais on nous a arnaqué, hein. moi on m'a dit viens en Espagne il fait chaud, c'est de l'arnaque, il fait trop froid. Oh le... Oh, il y a des murs partout. Oh, c'est énervé Il y a des murs partout Putain, en plus, il y a le soleil, ça va faire un bon training, ça. Ça régale. Maintenant, on s'échauffe tranquillement avec les gars. J'ai trouvé une petite line qui part juste de derrière et qui finit là-bas avec un petit chat plongé et puis un secret, ça fait plaisir. Je vais faire ça. C'était chaud le secret Oh là là là là, la sucrerie mon pote Bon là avec les gars, on vient de trouver un détente, on va partir de ce mur là pour arriver jusqu'en haut. Ce qu'il faut préciser c'est que le détente il est presque plus grand que nous en fait. <laughs> Et à mon avis il est plus grand que Léo. <laughs> Donc c'est chaud. Là on fait des petits essais, let's go. Ah, c'est horrible, les yep, les yep, les yep Vas-y. Oh. ça va faire, le faire. suis sûr que ça va le faire. Eh oui. Ouais. Oh là là, ça bouge fort. Oh non Dommage La motivación. Necesitamos motivación. Háblale, son franceses. Sí. No, no, no, estamos en viaje. No es común que haya un grupo de franceses aquí. Ah, es la primera vez que veres tan, tan francés aquí. Sí, Ah, vamos para el salto. Ah oui. Oui. J'ai toujours voulu faire une line où je traverse tout un spot et je crois qu'aujourd'hui euh, bah, c'est le jour. Le spot il est parfait. Donc euh, je commence là-bas, je fais un chapresse, tête être percu front, je vais voir. Ensuite dash ici, ensuite chapresse là, percu presse jusqu'à l'autre mur là-bas et ensuite euh, un petit Lloyd pour faire plaisir à Mathieu dans l'herbe. <laughs> voilà. Vas-y ça va partir je crois. Après Matt, ça va partir là. 3, 2, 1, go Thank you. Fabião! je fasse gaffe parce qu'avec l'élan, faut pas que je repousse trop parce que là, il y a un sacré gap. J'ai pas pu terminer parce qu'il y avait une bagnole qui sortait du parking. Du je refais ça part. je vais me mettre en bas. Là c'est une fin de session, on a trop bien bougé ici, c'est notre premier jour à Madrid, ça annonce que des belles choses. Euh, on espère que vous avez kiffé la vidéo, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du road trip. Ciao